Ben ritrovati a tutti! Oggi vi parlerò del Garmin 245 Music dopo qualche settimana di intenso utilizzo e soprattutto mi soffermerò eh, su quanto sia facile e semplice fare il pairing con il telefono, eh, le funzionalità, le nuove funzionalità eh, che ho trovato più interessanti, più utili, più comode eh, per l'utilizzo giornaliero e se ne vale la pena fare l'upgrade rispetto al predecessore 235 e un confronto con il eh, Garmin 735 XT. Giusto se ti piace questa tipologia di video. Sì, certamente. Anche se il Garmin 735 è il migliore. Bene, allora iscriviti al canale. Ah, io mi sono già iscritto, voglio vedere il video dove il Garmin 735 è il trionfatore. E tu cosa aspetti? Se ti piace questa tipologia di video lascia un like, iscriviti al canale e attiva le notifiche tramite la campanellina qui sotto. Benissimo, allora partiamo subito con la recensione. Non vedo l'ora. Beh, chissà, magari ste eh, avrà ragione oppure no. Bisogna innanzitutto attivare il pairing sull'orologio tramite l'apposita funzione Una volta che il pairing è stato attivato eh, andiamo sulla app Garmin Connect, su impostazioni, device e aggiungiamo un nuovo device e dopodiché eh, semplicemente seguiamo la procedura guidata e vedrete che dopo pochi minuti il vostro smartwatch sarà connesso al cellulare e all'app Garmin Connect. Come avete visto la procedura è veramente molto semplice, potete ovviamente configurare diversi device con Garmin Connect e mm, questa è davvero eh, eh molto ben sviluppata. Ho subito testato il tempo eh, di connessione del GPS eh, usando il GPS più eh, GLONASS per entrambi i modelli consigliato da Garmin come più preciso e devo dire che la connessione è molto veloce per entrambi i modelli senza eh, riscontrare alcuna differenza. Una novità nel Forerunner 245 è l'accesso rapido ad alcune funzioni tramite la configurazione dei widget nel nuovo menu, molto carino, più vicino a uno smartwatch che ad uno smartwatch. Per quanto riguarda eh, l'audio player, eh, l'accesso è molto eh, immediato e facile in quanto eh, basta un solo clic del pulsante in basso a sinistra eh, si può scegliere di riprodurre tutte le canzoni o filtrare con una playlist, un genere musicale o per È anche possibile ascoltare podcast e audiobook. Per quanto riguarda la configurazione della corsa, vedrete che eh, se avete già un forerunner che le funzionalità sono eh, bene o male le stesse ed il forerunner essendo appositamente per la corsa offre tantissime funzionalità eh, per poter configurare tutto quello di cui avete bisogno nei vostri allenamenti. Ad esempio se volete definire un fartlek potete eh, passare gli intervalli veloci gli intervalli lenti e ogni volta eh, il Garmin vi eh, avvertirà con un beep e se state indossando le cuffie sentirete il beep tramite la cuffia. È possibile anche cambiare i quadranti, la watch face, devo dire che è un po' più intuitivo rispetto al Garmin 735 quando poi c'è una eh, preview della watch face ho fatto anche la prova a configurare una watch face custom e devo dire che non ho riscontrato alcun rallentamento eh, dell'orologio relativamente ai sensori potete inserire davvero e configurare davvero tantissime tipologie di sensori partendo per esempio dalla fascia cardio ho configurato una fascia cardio eh, non proprio recentissima e ha funzionato perfettamente per cui insomma avete una scelta molto ampia per quanto riguarda il provider della musica potete sincronizzare l'orologio con eh, eh, Spotify, Deezer o altrimenti caricare direttamente tramite Garmin Express eh, la musica che avete sul vostro eh, PC, ma in questo caso dovrete connettere l'orologio a, eh, al vostro PC. Una funzionalità molto importante per questo orologio, a differenza che il 735 è il fatto che sia wifi, soprattutto nell'uso giornaliero l'ho trovato davvero molto comodo e praticamente ogni qualvolta finirete un allenamento non serve connettere l'orologio l'orologio al PC tramite il cavetto, ma a fine allenamento il vostro orologio si connetterà automaticamente all'app Garmin Connect e eh, i vostri dati relativamente all'allenamento saranno già archiviati. Se poi avete anche connesso l'app Garmin Connect, per esempio ad altri eh, social come Strava per quanto riguarda gli allenamenti, in automatico i vostri dati saranno anche eh, aggiornati su Strava. Devo dire che questo l'ho trovato molto comodo soprattutto nell'uso quotidiano. Relativamente alla lista degli sport disponibili e configurabili, eh, direi che la lista è molto più aggiornata rispetto al 735. Per quanto riguarda invece le statistiche, devo dire che più o meno le statistiche sono le stesse eh, rispetto al Garmin 735, e quindi abbiamo per esempio i tempi di recupero, le previsioni gara eccetera, ma devo dire che nel Garmin 245 c'è un nuovo indicatore molto carino e eh, che indica, soprattutto se siete molto stressati o quanto siete più o meno carichi a livello di energia tramite l'indicatore eh, del body matter. Un'altra novità da questo punto di vista è la funzione eh, che permette di rilevare le dinamiche di corsa tramite un'apposita fascia cardio chiamata HR Run. Eh, praticamente per esempio si può rilevare il tempo di contatto al suolo, l'oscillazione verticale, il bilanciamento della gamba destra e gamba sinistra in maniera tale da poter monitorare e controllare nostra, il nostro stile di corsa. Un'altra importante novità è quella relativa alla sicurezza. Eh, grazie all'accelerometro l'orologio è capace di capire se ci sono dei movimenti strani dovuti magari a un malore e inviare una notifica eh, tramite un'email o un messaggio a uno dei eh, contatti eh, configurati eh, precedentemente dalla rubrica. Adesso si possono configurare fino a tre eh, contatti e ehm, fondamentalmente nel messaggio sarà anche comunicata la vostra attuale posizione. In più la funzione prevede anche un'invio manuale in caso in cui ci si trovi in eh, una situazione di pericolo. Relativamente ai sensori, il 245 eh, include un nuovo sensore eh, per quanto riguarda eh, il rilevamento eh, delle pulsazioni che ha anche un pulso ossimetro. Questo sensore potrebbe essere utile per esempio per capire durante la notte se si soffre di apnea notturna. In più il Garmin 245 include una bussola, un accelerometro ma non eh, l'altimetro. Per quanto riguarda il rilevatore delle frequenze cardiaca ho voluto fare due test differenti. Il primo durante una corsa lenta usando il Garmin 245 con il sensore al polso e il Garmin 735 tramite la fascia cardio e il secondo test è usando entrambi i modelli tramite i sensori al polso e confrontare eh, i risultati. Il risultato del primo test, quindi eh, del 245 con il sensore al polso e del 735 con la fascia cardio, ci mostra effettivamente quanto siamo davvero poco precisi con eh, i sensori al polso, eh, sono davvero molto lenti a reagire rispetto ai cambi di ritmo e c'è sempre un, un, fastidioso rumore di fondo rispetto alla fascia cardio dovuto al fatto che eh, l'orologio si muove secondo me eh, molto utili. Per quanto riguarda i risultati del secondo test, quindi eh, usando per entrambi i modelli il sensore al polso, eh, ho eh, postato i risultati sul mio profilo Strava, invito a visitarlo per, soprattutto per i più curiosi, ma eh, non aspettatevi niente di buono per entrambi i modelli. Quindi ancora una volta la fascia calda è quella che mi sento di consigliare di più, eh, relativamente ai sensori al polso sono buoni per indicare generalmente qual è la frequenza cardiaca durante settimane di allenamenti, come sta migliorando in media, ma non per diciamo una misurazione più precisa. L'orologio ovviamente è resistente all'acqua, ha un display in Gorilla Glass, non in vetro come 735 e eh, devo dire che il Garmin 245 è un display molto chiaro, eh, anche durante una giornata di sole è molto facile, molto chiaro da leggere, eh, più chiaro rispetto al 735 ma ovviamente dovuto alla maggiore risoluzione. Vi riporto qui un confronto tra alcune delle caratteristiche tecniche di entrambi gli orologi, eh, vi ricordo che avevo eh, già parlato di eh, queste caratteristiche nel video dell'unboxing, il cui link potete trovare qui eh, in alto. Per quanto riguarda la vestibilità del 245 eh, devo dire che eh, essendo molto leggero appena eh, 38 grammi e mezzo è più leggero del Garmin 735 si sente davvero poco al polso anzi non si sente al polso avendo un sensore per le pulsazioni che sporge di meno rispetto al 735 si muove di meno e anche eh, direi la eh, qualità dei materiali più alta rispetto a quella del 735 lo rende un orologio un po' più versatile e più vicino anche all'utilizzo come smartwatch per quanto riguarda la batteria ho caricato entrambi gli orologi al 100% e dopodiché li ho usati per una settimana eh, l'utilizzo eh, medio che ne farei, quindi per il 245 ho anche utilizzato la musica per capire eh, quale sia l'impatto sulla batteria e devo dire che eh, ovviamente il Garmin 735 avendo una cassa più grande ha una batteria più eh, duratura ma comunque anche con il Garmin 245 utilizzando la musica eh, sono riuscito a, a fare perfettamente una settimana. Per cui veniamo alle conclusioni, direi che eh, alcune delle caratteristiche che ho trovato più funzionali per il 245 sono sicuramente la wifi, è eh, molto comodo avere l'aggiornamento automatico sulla Garmin Connect e sui vari social relativamente al running, e relativamente ovviamente alla musica perché ha eh, bisogno di motivazione soprattutto in questo periodo ho trovato davvero bello poter correre eh, con la musica tra l'altro utilizzo degli auricolari che non isolano eh, completamente al 100% e eh, devo dire che mi sto trovando molto bene potete trovare qui in alto il link del, del video quanto riguarda invece i sensori direi che eh, non trovo alcuna differenza con il 735 almeno per l'uso che io eh, ne faccio eh, per cui vale o no fare l'upgrade allora se siete interessati a, ad avere la musica devo dire che ci sono eh, alternative più economiche sul mercato in questo momento se invece mi interessa la wifi o altri tipologie di sensori direi che eh, sì eh, fa la differenza però diciamo rispetto al prezzo di un Forerunner 235 direi che assolutamente non devo vale la pena per cui eh, devo dare ragione a Step per il momento ma eh, in futuro la prezzi abbasseranno i prezzi vale la pena darci detto questo spero che il video vi sia piaciuto lasciatemi qualche commento e niente eh, come sempre vi ringrazio e ci vediamo alla prossima